TV3 pristato didžiausias lietuviškos muzikos festivalis Mama vasara. Liepos 29. Raudondvaris, Vaidas Baumila, Gabrielius Vagelis, Rokas Jan, Didžiai Nevykelė ir daugelis kitų. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Power Hit Radio. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.